la localidad de Sicasica, ¿no? En dicho lugar se pudo verificar un hecho de tránsito, un, un encunetamiento producido por un minibús marca Toyota de color plomo. Del hecho, tenemos que lamentar nueve personas heridas, de las cuales cuatro fueron evacuadas antes de la llegada del personal de bomberos. Eh, asimismo, tuvimos que realizar eh, labores de rescate, ya que se encontraba una persona triccionada al interior del minibús, logrando el rescate con éxito de dicha persona, para posteriormente trasladar a otras cinco personas a diferentes centros médicos, eh, las mismas que fueron diagnosticadas con eh, lesiones eh, contusas, eh, politraumatismos, TEC y fracturas a descartar. Patrulla Caminera y la Dirección Regional de Tránsito de la Ciudad del Alto, quienes ya están realizando la investigación correspondiente para determinar la causa del hecho.